横道やりましょう横道打きますねでここ来たね普通ねこう正面から今こうこからこういうふうにしてるんですね横から開いてそうそうこういう最初から足をこう正面から押さえてこない押さえてこないでこういうね打ってくる人これやられちゃいますからこう来たら、ね、こう終わりなんですねこれで終わりだから 普通は僕ら習ったのはまっすぐ正面の木が変化して横面に正面こう、まあ、足足からずっと押さえて打って打ちに行ったら彼がちょっとこっちだから横面になったわけでそういうそれでこう半身でこう自分の半身このままだと届かないからこうなってとで半身になって自分で彼も半身にがってたんだけどこういう形が横面打ちでだから 正面と横面は同じだよってよく言われたんですね最近の最近は意外とねこう横目はこう正面はこうで横目はここからこういうふうに打っていく人多いんですよを見ててこれ独いから正直言ってやってる稽古にならないんですよあのあの鳥の人の稽古にならないからこれ開け開けて今みたいな。 これ終わりだからねあ終わりでしょこれ何もやる必要なくなっちゃうこれここれ終わり何もやらないただことすだら。それもいいのかもしれないけどあんまりこう打ちますよっていうふうに相手相手、やっちゃうともうバレてるわけですからばじゃなくてどっち行くか分かんない見ててでそういう形がいいなでそれでちょっとやりましょうこうやって それをなんかさばいて自分ができる塩投げとかね塩投げとか起きてこれをさばいてバイをでちょっと自由にね打ち方の練習打ち方の練習っておかしいんだけどその打ち方をちゃんとこれ打ち方で自分が押さえて蹴り嫌だなこのままいったら蹴りとかもう全然さらしてることになっちゃうこの辺をストレートしながら そういう打ち方の練習も兼ねてみましてじゃあ自由にあの横面でやります。